Na, dat ziet er mooi uit hoor. Mm. Mm. Hm. Nou, viel best mee, toch? Wanneer bent u voor het laatst ongesteld geweest? Ongeveer twee weken geleden. Bent u al eens zwanger geweest? Nee. Miskraam gehad? Nee toch geen abortus gepleegd? Nee. En wanneer denkt u aan kinderen te beginnen? U wilt kinderen, toch? <laughs> Ik? Kinderen? <laughs> nou, zo mij niet besteed. De tijd begint te dringen. Ik, eh, ik heb niet het gevoel dat ik kinderen wil. Vroeg of laat wil iedereen kinderen. Dat is biologisch bepaald. Ik weet zeker dat ik... Binnen. Ah, Peter. Dokter. De uitslag is binnen. Dankjewel, Peter. Ah, uw baarmoeder is geheel gezond verklaard. Is dat geen fantastisch nieuws? Eh, kinderen Mevrouw Steenwijk, kinderen is het mooiste wat er is. Ik wil ze niet. Juist, ja. Ik had u graag doorverwezen naar die deur. Mag ik het dan nu verzoeken door die deur te gaan? 70 gram, 54 centimeter. Koffie? Nee, dank je. Ik zocht eigenlijk naar de uitgang. Er is hier geen uitgang. Dit is de ingang van een nieuw begin. Hoe heb jij je koffie? M met een beetje melk. 像是这种。 Lieverd, je mag met me meelopen. Joke, je nieuwe cliënt is hier. Meerte, ik ben er voor je. Het komt allemaal goed. Ja uit, uit, uit, uit, alles uit, alles uit, alles uit, alles uit, alles uit. Goed. En in. Neem je armen maar mee. En uit. En in. Oh. <laughs> is Lily. Wat voel je? Ehm, niet. Oh. Hm. Ga maar eens even staan. Staan jij. <laughs> Ga maar even staan. Goed stevig staan. En dan voel je vanuit je baarmoeder. Ja. Uh, <laughs> Ja, ja, ja, goed vasthouden, hè? <laughs> Goed vasthouden. Nog een keer. Ga je stevig staan. Stevig staan. Ietsje stevige knieën aan elkaar. Ja. En weer vanuit die baarmoeder. Sorry, ik, eh, ik kan dit niet. Oh, oh, oh, ja, dat snap ik wel hoor. Het is ook niet makkelijk als je het voor het eerst doet. Hm. Maar misschien heb ik je iets te hoog ingeschat. Misschien heb je iets te hoog ingeschat. Ja. moeten we gewoon een stapje terug doen. een tempo dat je wel aan kan. Hm? Ja, ik snap dat het... Eh, dat je nog heel veel moet verwerken. Dat het een... Uh, een keire klap voor je geweest moet zijn. Wat? Nou, dat je geen moedergevoelens hebt. Geen kinderwens is toch het ergste wat een vrouw kan overkomen. Hè, kleine baby? Ga je lekker naar je bedje? Komt het je zo een kusje geven? Maar jij ga je lekker slapen? Nee, hè? Ga maar vast lekker liggen. Meertje? Geef je over aan je moedergevoel. Kom Komt allemaal goed, lieverd. Het komt allemaal goed. Hoe voel je je? Beetje misselijk. Dat is gebruikelijk na zo'n heftige operatie. Operatie? Juffrouw Steenwijk, u mag van geluk spreken. We hebben uw baarmoeder net op tijd kunnen redden. Hmm. We hebben hem getransplanteerd. Met deze jonge dame hier. U hebt levens gered. Neemt u mij niet kwalijk? Ik moet verder. Ik heb altijd al moeder willen worden. Ik ben zo blij dat het me gegeven is. Ik had me geen ander leven kunnen voorstellen. Ik heb al een lijst met namen. Mijn vriend hoopt natuurlijk dat het een jongetje wordt, maar mij maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Jongetje, meisje. Dat is mijn